大家好，我是陈老师，欢迎各位今天继续收看我们的节目。今天我们来谈谈岁次庚子年，也就是西元二零二零年的流年总论。开始之前，请各位务必按下订阅、小铃铛跟赞的按钮，这样老师在更新视频的时候，您才能获得通知哦。好，我们今天就来好好的谈谈岁次庚子年，也就是西元二零二零年的整体流年。 是什么样的一个大环境？老师为什么在二零一九年的阳历六月，今天是六月十三号，就发出这个流年总论呢？因为老师在写这个流年的时候，其实老师的心情其实还蛮沉重的，因为这个流年是一个十分凶险的流年，在这庚子年的流年中，国泰民安是难以达成的。 五谷丰收更是难上加难，整个世界的经济将会陷入了一个非常凋敝的状况。最主要是粮食的不足，造成了社会的动荡，国与国之间的羽握，让战争一触即发。这样子一个流年，对我们一般老百姓来说，真的是一个不能说好的流年。所以老师必须提早告诉各位，让大家先知道。 明年二零二零年岁次庚子，我们要面对的是一场非常艰困的战斗。在这个流年中，因为大环境的艰困，会让大部分的人受到了极大的影响。为什么这么说呢？因为我们人类是必须生活在群体社会之中，无法离群所居的。所以，当整体大环境很糟的时候，生肖流年，就算你时运非常好，那你也不会太好。 因为社会不好，如果你的年运是很差的状况之下，那就会变成很坏。因为大环境的流年很糟，针对时运差的，当然无疑是雪上加霜了。很多人在老师的流月中注意到了，老师在二零一九年每一个月的流月，常常会讲到你需要保守，就是这个原因。如果你在二零一九年看到这个视频，那代表你是很有福运的。 在现在，我们必须加强储备的准备，无论是金钱或者是物资，这个时候我们都必须先行的准备完成，不能等到有什么不好的风声出来的时候，我们再进行抢购，再去进行囤积，那串起来的物价会让我们非常的辛苦。所以，请各位老铁粉丝们，除了务必订阅老师的频道之外，更要注意的。 是现在开始，我们要进行节约以及囤聚，还没有买好足够的健康医疗保险的，赶快要为自己跟家人补足，因为在这个乱世之中，我们实在不一定有这个能力来为自己或家人去支付额外的医疗支出。我们需要的是更多的未雨绸缪，在我们二零一九年只做要做的事情，就是一定要先做好对二零二零年的准备。为什么？ 因为我们现在所拥有的一切事物，在二零二零年的时候，也不一定就是顺理成章的。例如什么工作以及收入，即使我们的工作跟收入在二零二零年还是能够持续保有，但是你物价的飞涨，那也是实质的大幅的失去原本我们可以掌握的财富支配权。例如，举例来说好了，我们一颗高丽菜。 如果现在是台币二十元，我在明年物资短缺或是天候不好状况之下，一颗咖喱菜涨到了八十元，那可以说是多少四倍涨幅？我们不能看涨了六十块，我们要看它涨了四倍啊！这个事情从来没有发生过吗？其实常常会发生吧。但是我们反过来看，你的收入有可能涨四倍吗？也不要说说涨价涨这么高了，我们只要说物价如果涨百分之十。 我如果我们的收入没有涨百分之十，但是我们日常的支出哦，就光吃喝就可以了。我们不要说额外的一些消奢侈品，就光日常的支出就要增加百分之十，那我们是不是就等同丧失了日常财富支配权的百分之二十？因为你多了支付百分之十，又没赚百分之十，加起来就变百分之二十了。也就是说，如果你现在的收入通通打八折以上，对你的生活是不是？ 也会造成困扰呢，而这个问题没有意外的，它会在全世界都会发生，不是在局限在其中某一个国家，例如台湾、香港或是中国大陆，或者是各个地方，它是全世界都会发生的。老师再强调一次，是全球性的。如果你现在开始计划缩减支出、增加保险跟储蓄，为自己留下了储备的能力，或许这接下来的半年你会辛苦一阵子。 但是危机发生的时候，我们就可以怎么样，好整以暇的慢慢度过那个非常时期。亲爱的各位粉丝，你的节约、你的囤积、你的购买保险，老师不会有任何的收入，但是你的努力就可能成为你明年维持生活下去的能量。到底为为什么老师会这么说呢？首先，我们来看看明年的太岁星君小档案。太岁是跟我们息息相关的。 明年太岁星君，他姓什么呢？姓卢，名密，又称作卢溪，字公济，生于明代的怀州，也就是现在的昆山。我们的随州啊，哦，是现在的昆山。我们的卢明大将军自幼熟读经史，融会贯通，被地方的百姓推荐成为了随州的同知。同知是什么官位？同知大概就是现在的一个市哦，一个市的局长之类的官位。 那这个官位换照他们的九品官人法，大概就是六品官。而当时正逢改朝换代，明元朝他战败北遁，明朝皇帝朱元璋登基，中原初定。但是逢到什么天灾，年年的饥荒让整个百姓的民生非常凋敝。而当时的御史又奉了朝廷的命令，要找出旧有军籍的人充当了公役，也就是所谓的公差啊，工人。 按照户籍上的记录，昆山也就是睢州这个地方，应该要交出的是千名的壮丁来为朝廷出公差当工人。什么是旧军籍？就是元朝所有所谓的什么军户，就是地方上专门当兵的人家，这些在元朝是非常常见的啊，汉人呐或者蒙古人他们都有所谓的军户。而明朝的天下刚刚初定，新的军户的编制都还没定下来。 所以地方上就先沿用了元朝的编制户籍，来找出这些当兵的军户资料，来做初步的建设。这有点像什么？有点像我们台湾地区的农民工程处，也就是所谓的农工处，让这些百姓好来做地方的建设，或是各个地方所需要的维修修缮的作业。但是唯一不同的是，这些被征用的军军户啊，他是没有薪水的，最多就放饭给你吃了。 在这个饥荒时代，如果有体力的、有能力的男丁，如果被征调走了，那剩下来的就是老弱妇孺，他们就可能陷入了苦境。少了男丁的劳作，家里随时都可能会断炊。我们的卢密大将军，身为地方的官员、地方的同志，为使百姓啊，他能够在这个大战过后的第时候得到修身养息，不要把人力啊、男丁啊。 都调出去做公差，当勉强的劳工，这样会让更多的百姓在这个艰困的饥荒时代更加困顿。所以这些户籍上面，他只挑了几个人，啊，去充数，说啊，就这么多人了，没有了，然后才几个人就有了。当然，想当然了，他把这个名单交上去给钦差之后，那个钦差御史就觉得，哎呀，开玩笑，你搞什么鬼呀？怎么可以这样就敷衍我呢？就把去。 地地公文的官吏都把它扣留起来了。B 虽州，你一定要交出正确的名单数量，啊，把这些人调离家乡，好去为朝廷来工作。饥荒，家庭老小生计不够，抱歉，那是你家的事情。总之，你得把你家里最有劳动力的人，男人交出来，其他的你们自己想办法吧。当然，地方官员呐，收到传票之后，也不知道该怎么办了。为什么？再这样下去。 你不是惹怒了朝廷，就是饿死百姓，这两边哪边做都不对。这个时候，我们的卢密、卢大将军啊、卢同之，亲去拜访这个钦差大人，说：我们睢州啊，就有军籍的人就这些了哦，而且实在的，他们打仗的时候都也都死完了，而且现在天下刚刚安定，又逢到我们饥荒，你硬要去摊派这些。 杂役呀，或者是你这些公差，那百姓就会没有这个能力去重新复苏社会的能量，所以你现在要我们教人，实在是没有，只剩下谁？整个睢州，整个昆山，剩下谁？就剩下我一个人了。照你这样讲，其实剩我一个人，不然怎么样？你把我抓去吧，把我抓去当公差，让你充数，好不好？当然，那个钦差大人觉得是说。 你开什么玩笑？把你一个六品官员叫出去当公差，这朝廷怪罪下来，他找谁申冤了？开玩笑，有理也说不清，立马就辞退了他，把他赶回去。你赶快回去了，不要讲这么多，把你百姓赶快把人数补上来。不管他是不是军户，你把人数对上就对了。但是我们这个卢同之、卢密大将军就打定了主意，在那边打死不动。你先要人，就我一个，你要就带走，不要没有了。 总之，你不能动我百姓，就这样，没得商量。最后，我们的钦差大臣呐，真是看他实在是拿他没办法，好说歹说，或者是小以大义，不然就是威逼利诱。这个卢密就像一个石头一样，雷打不动，死死盯在那边。最后，这个钦差大人呐，没办法了，只好是答应是说，好吧，既然这样，我就按照你的说法回报朝廷。这个军户呢，都已经阵亡了。 人力呢也没有办法调遣了，就只能这样了，好不好？那有什么怪罪下来，大家再想个办法吧。那这个时候，我们的卢通之卢大将军才愿意回家了。最后呢，我们这位卢密卢大将军在他的工作任上就宣誓了。卢密大将军呢，一生他是一个廉洁奉公、守法的官员，在这个混乱的乱世里面，从来没有索取过任何的贿赂或者是回扣。又逢到这改朝换代。 饥荒乱世，所以在他过世的时候，他家里其实是很贫穷的，已经没有这个能力办理丧事。不过好在是什么？他刚才讲到了，他是一个六品官，他也兼具官员的身份，所以最后他的后事，其实就是由官府编列特别预算来出钱把他安葬。在这卢明大将军在出殡之时候，哦，这个虽州也就是昆山的官员以及百姓夹道痛哭。 悲痛说：“这么好的一个官员，让他能够在最艰困的时候保护他们的生存。出兵当时的时候呢，天降大雨，虽州的百姓没有一个人离开去躲雨，大家都以坚定的心跟行动送卢密、卢同之、卢大将军最后一程。也最后因为卢密大将军的公义无私，在他先逝以后。” 被封为庚子年的太岁星君，让他在这个年岁中来守护百姓。以上就是我们二零二零年岁次庚子年的太岁星君的介绍。从这个太岁星君中，我们可以知道，未来要在我们面前要面对的就是这么艰巨挑战的一个时代，也需要有这样的太岁星君来守护了。而每年的流年，除了太岁星君之外，更重要的就是我们的地母金。这个地母金是什么？ 这个地母经是我们中华文化流传下来，用来揭示我们在每一年的流年里面会遇到的大环境的状况。在二零一八年的时候，老师有预测我们会遇到大水的冲击，那这个也应验了。二零一九年我们会遇到旱灾与虫灾。目前老师录影时间是二零一九年六月十三日晚上十点整，这个时候我们已经。 应验了什么呢？秋行菌虫，这个蝗灾专门吃农作物的蝗灾，以及猪瘟。这个后面，当然老师继续预测了，就是旱灾的灾会发生。那这样子会十分对于粮食生产十分严峻。那在二零二零年，我们又会遇到什么事情呢？我们现在一起来看看地母经的原文是如何揭示的。诗曰：“太岁庚子年，人民多暴处。” 春夏水淹流，秋冬平饥渴，高田犹及半，晚稻无可割。情怀逐流荡，无处多劫夺。桑叶须后见，残娘情不悦。见蚕不见丝，徒劳用心切。它的补约是什么呢？补约蜀号出头年，高地多偏颇，更看山东里，山头起木田。 这个以上就是我们蒂姆金的原文，在这里我们可以看到，二零二零年我们会遇到的就是上半年的洪水跟下半年的干旱。当然，你把它平均起来，那就是 OK 的，你水量是 OK 的。问题就是它的雨分雨量分布是十分不平均的，将会带来很大的粮食危机。你在春耕的时候泛滥，没有办法耕作；你在要秋收的时候完全的干旱，这该如何是好呢？ 但是各位要注意，各位常看老师频道人就知道，老师对于这个历史的考究是稍微认真一点的。如果庚子年是这样的状况，那过去的庚子年发生什么事情呢？我们需不需要考证一下呢？好，我们来考证看看。六十年间，同样的太岁发生了什么事？在中国发生了大饥荒，死了上千万的人；美国掀起了越战，智利。 发生了大地震，足足震了一个月，死了十四万人，影响幅度六百公里。在更之前呢，一九零零年发生了什么？发生了庚子全乱，也就是义和团的暴动，八国联军进入了中国，印度发生了饥荒，死亡人数破百万。这个时候，夏威夷也成为了美国的领土。在这过去一百二十年的两次庚子年，都应验着。 这个饥荒与动乱的发生，再往前一点呢，就是我们的第一次鸦片战争。在过去的岁月里，许多的战争与饥荒的发生，当然不仅仅是于天然灾害的产生，更加的是属于领导者，也就是政府当局的举措失当而导致的动乱与饥荒。例如越战，例如义和团，例如鸦片战争。 这都是由于政府领导人的错误，让百姓陷入了无穷尽的痛苦之中。随着时间的荏苒，我们现在同样遇到了自然灾害的转变，也可能会面临到了各种政治上的疯狂。我们身为一个小老百姓，基本上无论是对于天灾，或者是狂人，我们都无法置身事外的。我们的所能做的，就是透过我们可以预测出来的模式，以及我们的生活智慧，能让我们能够未雨绸缪。 有备无患，我们中华老祖宗说的好：“吾宁可而绝景啊！”老师特别提早半年，在这个勉强可以称作和平跟安居乐业的时候，老师来跟各位说明这样可能的一个危险与危机的到来。或许也会有人这样批评说：“老师，你危言耸听啊，根本就不一定会发生。过去的是历史，未来的我们还不知道呢。” 你怎么确定这会发生呢？是的，没有错。我们退一万步说，如果这个真的没有发生，你现在也进行了缩衣节食、节省开支、储备物资金跟物资，并且买好了保险。如果二零二零年真的是老师错了，那你存下来资金，你可以加倍的享受去外出享受，没有问题啊，因为钱存下来是你的。 今年节约的，明年你一样可以一次爽回来啊！你有损失吗？但是如果不信老师的预测应验了，那你至少可能可以不会饿肚子，或是保有基本的生活水平。很多人会说，算命先生讲的话不可信，都是骗人的。那老师请各位务必让老师骗一次。如果你这辈子真的需要上一次大当，那老师希望就是这一次。 因为老师希望这次预测基本上最好就是全部都落空了。明年我们如果能迎接到四海升平、物阜民丰，到那个时候，老师一样会开直播，笑呵呵的接受大家的嘲讽，一起说：“老师我失算了。”以上是老师针对二零二零年岁次庚子年的太岁总论，请新朋友务必按下订阅，老朋友务必按下赞。 下方有老师的推荐视频列表，欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。若你需要老师的专业命理咨询，请在视频列表最下方以及这里都有老师的联系资讯。我是陈老师，我们下次见。